इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्म होइन अब लकडाउन खुलेपछि देशको स्थिति के होला त इकोनोमी कतातिर जाला त यो सोच्नुपर्ने चिज हो यसको एन्सरमा is gonna be your startup तर कसो हुन्छ हेरौँला अब बेसिकली भन्नुपर्दा अन्टरप्रेनर र बिजनेसम्यानको डिफ्रेन्स मैले यहाँ केही नोट्सहरू प्रिपेयर गरेको थिएँ so I will be first thing बुझ्नु पऱ्यो के भने अन्टरप्रेनरसिपको लागि आइडिया युनिक हुनु पऱ्यो होइन उसले चाहिँ एउटा युनिक आइडियालाई चाहिँ एउटा बिजनेस बनाएर त्यसलाई स्टार्टअपमा लिएर गएर अगाडि लिएर जान्छ अन्टरप्रिनरसिपले बिजनेसले चाहिँ पहिलादेखि चल्दै आएको आइडिया या मार्केट अलरेडी इस्टाब्लिस भइरहेको चिजलाई अलिकति राम्रो तरिकाले या अलिकति सस्तो तरिकाले या अलिकति किफायत तरिकाले लिएर जानेलाई चाहिँ बिजनेसम्यान भन्छ एउटा first point of difference second point of difference भनेको अन्टरप्रिनरले त्यो प्रडक्टको लागि मार्केटै नयाँ बनाइदिन्छ नभएको मार्केट उसले सिर्जना गर्छ जस्तै केही चिज छँदै छैन भने त्यो चिजको मार्केट बनाइदिनेलाई चाहिँ अन्टरप्रेनर भन्छ तर बिजनेसम्यानले चाहिँ अलरेडी रनिङ मार्केटमा आफ्नो प्रेजेन्स लिएर आउँछ सस्तो गरेर हुन्छ कि बेटर क्वालिटी दिएर हुन्छ कि हुन्छ नि अलिकति राम्रो एडभर्टिजमेन्ट गरेर हुन्छ कि सो अन्टरप्रेनरले चाहिँ मार्केटै पुरा बनाउँछ त्यो बनाइरहेको मार्केटमा चाहिँ बिजनेसम्यानले चाहिँ आफ्नो प्लेस बनाउनको लागि चाहिँ नयाँ बिजनेस ल्याएर नयाँ आइडिया लिएर आएर चाहिँ उसले आफ्नो एउटा स्थान बनाउँछ एउटा दुइटा भयो अनि अर्को मेन डिफ्रेन्स भनेको छ कि भने बिजनेसम्यानको इज अलवेज प्रफिट ओरिएन्टेड के बिजनेस गर्छ भने नाफा नाफा नाफा नाफा तर अन्टरप्रेनरलाई सोध्नु भयो भने नाफा अलिक टाढाको कुरा हुन्छ क्या उसलाई चाहिँ के हुन्छ भने कन्ज्युमर एक्सपिरियन्स वरिपरिको मान्छेले उसको प्रडक्ट कतिको इन्जोय गर्छ उसको आइडिया कतिको इन्जोय गर्छ होइन इभन घाटै भइरहेछ फर सम टाइम भए पनि ऊ रेडी हुन्छ त्यो चिज गर्नुको लागि so does a major difference between an entrepreneur र बिजनेसम्यान यो कुरा त सबैले बुझ्नुभयो होला है अब तपाईँ गर्छु है तपाईँमा अन्टरप्रेनरसिप छ अरे भनेपछि how do you go about it how do you think in the lines of enter being an entrepreneur first step first step हुनुको लागि के गर्नु पऱ्यो भने पहिला आफूलाई सोध्नु पऱ्यो are you ready to be an entrepreneur हावा तालमा म स्टार्टअप गर्छु भनेर होइन लजिकली सोध्नु भयो भने एउटा स्टार्टअप र अन्टरप्रेनर हुनुको लागि तपाईँलाई एकदमै धेरै पेसेन्स एकदमै धेरै टाइम र एकदमै धेरै भनौँ न एफर्ट र कन्टिन्युस त्यो पुस चाहिन्छ क्या तपाईँ त्यो लिन सक्ने स्थिति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न जस्तै फर इक्जाम्पल चितवनमा बस्नु भएको छ अरे कोही होइन चितवनमा बसेको मान्छे काठमाडौँ आएर केही स्टार्टअप गर्न चाहनुहुन्छ अरे काठमाडौँ आएपछि घर भाडा लिनु पऱ्यो घर भाडा भएपछि उसको आफ्नो घरको एक्सपेन्सेसहरू पनि हुन्छ एक त स्टार्टअपमा पैसा राख त्यो स्टार्टअपले क तपाईँलाई कमाएर दिन्छ सायद एक वर्ष या डेढ वर्षमा बल्ल निकाल्न मिल्ने गरी किनभने त्योभन्दा अगाडि जति पनि कमाएको हुन्छ त्यसमै रिइन्भेस्ट भइरहेको छ स्टार्टअपको त्यो इट्स इट्स इट्स के भन्ने अब त्यो थम्ब्रुले हो जति कमाउनुहुन्छ पहिला सुरु त्यसलाई ग्रो गर्नलाई गर्नलाई राख्नुपर्छ अनि बल्ल निकाल घरको यताउता चिजको सबै एक्सपेन्सेस धानेर पनि स्टार्टअपमा त्यही एनर्जी दिइराख्न सक्छ कि सक्दैन are you prepare for that or not तपाईँलाई घरमा पनि पैसा पठाउनु छ आफ्नो घर जीविका पनि के अरे जिउनु छ र at the same time startup गर्नु छ तर तपाईँसँग पैसा छैन you are not ready for startup you are not ready for entrepreneurship तपाईँ जब गर्नुहोस् get a financial stability at least एक वर्षसम्म कहीँबाट पनि पैसा आएन भने पनि मेरो रेगुलर लाइफमा केही डिस्टर्बेन्स आउँदैन भनेर जब कन्फिडेन्स आउँछ तब मात्र स्टार्टअप गर्नु बिकज त्यो गर्नु भएपछि मात्र तपाईँको स्टार्टअप सायद सक्सेसफुल होला है बल्ल सयवटा स्टार्टअप खोल्दाखेरि नब्बेवटा फेल हुन्छ जहिले पनि त्यो दसवटामा पर्नको लागि धेरै मेहनत चाहिन्छ है मेरो आफ्नो पनि धेरै फेलियर स्टोरी फर्स्ट थिङ भनेको रेडी छु कि छैन am I ready for the startup or not अर्को फर्स्ट थिङ हामी स्टार्टअप गर्ने अन्टरप्रेनरहरू एकदम भावुक हुन्छ आफ्नो आइडियालाई लिएर जसलाई पनि आफ्नो आइडिया एकदमै खतरा लाग्छ होइन तर त्यो आइडिया सेलेबल हो कि होइन मान्छेले तपाईँको आइडिया लिएर तपाईँलाई त्यसको बापतमा केही रिटर्न दिन चाहन्छ कि चाहँदैन त्यो पनि एउटा एकदम क्रिटिकल्ली एनालाइसिस गर्नुपर्ने हो an idea needs to be sellable first thing बेच्न सर्कलबाट त सोध्नु पाएँ पहिला सुरु आफ्नो परिवारलाई सोध्नु पाएँ परिवारले त्यति सिरियसली लिँदैन क्या हामीलाई फर्स्टमा होइन सो तर आफ्नो साथीभाइको सर्कल अनि त्यसपछि अलिकति नचिनेको मान्छेहरू साथीको साथीहरू के हुन्छ नि कहिलेकाहीँ ग्यादरिङमा भेटाइ हुन्छ नि फाइभ मिनट्स इट टेक्स मैले यस्तो यस्तो गर्ने गरेँ भने how much are you willing to pay for this service भनेर सोध्न पाएँ त्यसले के गर्छ एउटा भ्यालिडेसन दिन्छ भ्यालिडेसन भनेको कन्फिडेन्स हो स्टार्टअपको लागि है त्यो आइडिया गइसकेपछि अनि अर्को मेन चिज भनेको के भने एउटा अन्टरप्रोनर भइसकेपछि आजको जमानामा अहिलेको जमानामा म एक्लै गर्छु म आफै गर्छु भनेर चाहिँ नलाग्नु that will be a very very bad decision है अहिलेको लागि you need a co founder you need a team एकजना अन्टरप्रोनर छ भने अर्को बिजनेसम्यान चाहियो क्या सँगसँगै एउटाले चाहिँ अन्टरप्रोनरसिपलाई हेऱ्यो अर्कोले चाहिँ बिजनेसलाई हेर्न सकोस् अनि जहिले पनि यो अन्टरप्रोनर एकदमै भावुक र एकदमै के हुन्छ इमोसनल्ली ड्रिभन हुन्छ क्या बिजनेसम्यानले उसलाई डा के अरे टोन डाउन गर्छ क्या सो यो सँगसँगै एउटा टिम भयो भने बल्ल तपाईँहरू स्काई रकेट गर्न सक्छ अनि अहिले पनि यस्तो भइसक्यो कि अब भनौँ न पहिला पहिला थियो होला मान्छेहरू एक्लै गर्ने आफै गर्ने अहिले जति बाँडेर गऱ्यो जति ठुलो टिम भयो जति राम्ररी सबजनालाई कोर्डिनेट गर्यो त्यति चान्सेस अफ ग्रोइङ अप एकदमै ठुलो छ र स्टार्टअपको अर्को फर्स्ट थिङ भनेको सेलेबल हुनु पऱ्यो सेकेन्ड भनेको चाहिँ स्केलेबल हुनु पऱ्यो क्या स्केलेबल भनेको ग्रो गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो स्टार्टअपको लागि आइडिया आफ्नो आइडिया चल्छ कि चल्दैन म स्टार्टअप गरौँ कि नगर्नु भन्नलाई यो दुइटा चाहिँ एकदमै ठुलो पोइन्ट हो है पहिला सुरु सेलेबल आइडिया हुनु पऱ्यो अर्को स्केलेबल आइडिया अलिकति उनीहरूको लाइफमा चेन्जेस या उनीहरूको एक्सपिरियन्समा चेन्जेस आउन सक्ने आइडिया छ भने बल्ल त्यसलाई पर्स्यु गर्नु पऱ्यो यो दुइटा पोइन्ट क्लियर छ अब त्यसपछि अन्टरप्रोनर हुनलाई के चाहियो त एउटा पहिला सुरु आइडिया चाहियो स्टार्टअप चाहियो होइन स्टार्टअपको लागि चाहियो आइडिया अनि आइडिया चाहिँ त्यही सेलेबल र स्केलेबल हुनु पऱ्यो र मासमा जानु पऱ्यो है त्यसपछि अर्को चिज भने कसरी सोचौँ त म यो आइडिया कसरी सोच्ने भन्दाखेरि मेरो विचारमा idea generation for a startup गर्नको लागि दुईवटा मात्र क्याटेगोरीमा छुट्याउँछु म चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छु भने त्यसलाई अलिकति इनोभेटिभ र फ्युचरिस्टिक आइडिया भन्छ होइन एउटा चाहिँ म के भन्छु अर्को प्रब्लम सल्भिङ आइडिया भन्छ यो इनोभेटिभ आइडिया चाहिँ कसरी आउँछ भने नै तपाईँ आफू पाँच वर्षपछि यो नेपाल कहाँ जाला त नेपाल यो ठाउँमा जान्छ अनि यो यो प्रब्लम आउँछ अनि त्यो प्रब्लमको सोल्युसन मैले आजदेखि प्रिपेयर गरेँ भने दुई वर्षमा त मेरो त एकदम स्केलले एकदमै माथि जान्छ भन्ने सोच्न सक्नु पर्यो आफूले त्यो भनेको चाहिँ फ्युचरिस्टिक थियो राम्ररी चलिरहेको थिएन है आज हामी लकडाउनको बेला सबभन्दा बढी युज गर्ने प्लेटफर्म कुन हो यही डिजिटल यो के अरे इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्म होइन सो यो चाहिँ के भने इनोभेटिभ आइडिया उसले के सोच्यो अब चाहिँ संसारको पाँच वर्ष या छ वर्षपछि धेरैजना युजर इन्टरनेटमा आउँछन् र ब्याङ्कबाट क्यासलेस ट्रान्जेक्सन गर्छन् अनि क्यासलेस ट्रान्जेक्सन गरिसकेपछि बल्ल मेरो पोर्टल चाहिँ राम्ररी अगाडि बढ्छ भनेर सोचेपछि बल्ल यो ई सेवा खल्ती अनि यो अहिले अब आइएमई पे अनेकौँ चिजहरू आइरहेको छ these are like innovative ideas र यो गर्नको लागि फ्युचरमै सोचेर भन्नु पऱ्यो क्या अब बस्दा बस्दै हुन्छ नि आफ्नो वरिपरि नै सोचेर ल लगभग दुई वर्षमा जस्तै अहिलेको समय अहिलेको राइट नाउको समय हेरौँ है अब लकडाउन खुलेपछि देशको स्थिति के होला त इकोनोमी कतातिर जाला त यो सोच्नुपर्ने चिज हो यसको एन्सरमा is gonna be your starting sector भनेको एउटा एग्रिकल्चर हुन्छ होला अर्को एनिथिङ अनलाइन जुन चाहिँ अब अनलाइन बिजनेसहरू हुन्छ नि अनलाइन सपिङ भनौँ अनलाइन तपाईँको यो डेलिभरी अहिले जसरी घर घरमा सबै सामानहरू डेलिभरी गरिरहेछ होइन योसँग रिलेटेड चिजहरू चाहिँ website or in one e commerce web portal गर्न सक्यो भने द्याट विल बी यो न्यू स्टार्टअप है त्यो अब आफूले प्रेडिक्ट गर्न सक्नु पऱ्यो मान्छेलाई के चाहिएला आलु चाहिएला मान्छेलाई के चाहिएला चामल चाहिएला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू खोल्दाखेरि के हुन्छ फिक्स्ड कस्ट बढी लाग्छ भन्नाले ठाउँ खोज यो मान्छे राख सिस्टममा डेभलप गर फर्निचरहरूमा इन्भेस्ट गर त्योभन्दा बी एउटा ठाउँबाट लिने अर्को ठाउँमा पुऱ्याइदिने एज अ कोअर्डिनेटर जस्तै मोडल उबरको टुटलको पठाओको यिनीहरूको मोडल के हो they don't own any fixed assets तर उनीहरूले सर्भिस गरिरहेछ दे आर कनेक्टिङ पिपल बिचको मिडल मिडल म्यानको काम हटाइदिएर सफ्टवेयर र टेक्नोलोजीले गरिरहेछ सो यस्तै यस्तै चिजमा you need to you know lockdown खुलेपछि के होला नेपाल एक वर्षपछि कहाँ पुग्ला होइन कस्तो खालको समस्या आउँछ होला हामीलाई होइन अब यो मास्क मास्क मास्क मास्क बनाउनुतिर लाग्ने होइन क्या त्यो त बनाउँछ बनाउला यहाँ कहीँ न कहीँबाट आउला नेक्स्ट वर्ड त नेक्स्ट के हुन्छ र बेसिक रुल पहिला आफूलाई गर त्यसपछि आफ्नो परिवारलाई गर त्यसपछि आफ्नो सर्कललाई गर त्यसपछि बल्ल देशलाई गर यो तिनवटा चिज राम्रो नभएसम्म देशमा जानु पर्दैन किनभने त्यहाँ गएर फेरि फर्केरै आइन्छ क्या यो तिनवटा चिजले जहिले तानिदिन्छ त्यसैले पहिला सुरु थिङ्क अफ सम आइडिया जसले चाहिँ तपाईँलाई आफूलाई पकेटमा पैसा ल्याओस् त्यसपछि तपाईँको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङलाई अलिकति राम्रो बनाओस् त्यसपछि तपाईँको वरिपरिको सर्कललाई पनि त्यसमा जोड जोडेर त्यस तिनीहरूको पनि लाइफ राम्रो होस् त्यसपछि बल्ल अलिक ठुलो लेभलमा गभर्मेन्टको हेल्प चाहिने गभर्मेन्टको बजेट चाहिने त्यस्तो खालको आइडियाजहरू चाहिँ अलिक पछिको दिनमा मात्र बल्ल डेभलप गरौँ कि